Matou, morreu. Gente, eu tô tão nervoso aqui que eu tô... Não sei. <laughs> não sei. Puta merda, puta que pariu. Errou! Ah, tá! ah, tem alguém aqui, velho. estratégia do noob. Meu Deus, a vagabunda passando desfilando, recalcando todo mundo. Aproveita, pessoal, só tem um vivo, aproveita. Meu Deus. Ele, ele vai lançar uma granada aqui ai. Meu Deus, não sei como é que consegue. Ah, não sei, pessoal, não sei. Eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Não sei. Esse jogo faz minha vida. O jogo estraga mais minha vida. Eu não sei só mais não sei, mas. Eu não sei. Buga, lugar. lugar! Ai meu Deus, ai, transa nível aqui que eu tô. Filha da puta, tá bem. Ah, fudeu, só protege a B, pessoal. Nem, eu não, ah, nem tente avançar a C. Senão todo mundo morre na C e eles conseguem conquistar a zona B. Meu Deus, eu... Ah, fudeu. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável. Vocês viram? Vocês viram, pessoal? Eu estava até... Me mataram. Mataram-me, né? O motivo eu não sei. Buga no mapa! Olha lá, puta. Por que quando eu vou gravar isso tão ruim? Meu Deus! Meu Deus, tem um aqui, eu tô... Eu não vou morrer! Em todos esses anos! Em todos esses anos! Em Todos esses anos! Minha... Em todos esses anos, minha... Em todos... É o quê? What the fuck? consegue, né? Eu não consigo. Meu Deus. Ah, eu também nubei agora. Você já sou então é novo, né? Eu fiquei... Meu Deus, tem uma aqui, filha da puta! Não, eu vou conseguir matar. Morri! Fudeu! Meu Deus, eu não, eu, eu não consegui. Eu não consegui observar nada. Eu estou em último. Tá vendo esses 284 pontos aqui? É, eu, sei contar. É, é porque eu dei o cu. Aí, por isso eu estou com esses pontos. Meu Deus. Você parece burro? Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Meu Deus, Não deixa, não deixa, confia, confia. Confia, meu Deus, dando granada. Ó, filha da puta desfilando. Matei! Primeiro Amanax, tomando no Ui, filha da puta que. Gente, minha mira está muito bugada. Rank 25? Como assim? Minha mãe está decepcionada comigo, só por esse jogo aqui. daqui não é mais nenhum jogo aqui. Não sei é por que estamos lutando ainda. Isso é BR, né, galera? Que susto! Errou! Errou. Meu Deus, bugou, travou. Trava. É. Trava. Mais um jogo 2 contra 3, ótimo. Meu grupo, como sempre, está com 2. de la puta. ¡Error! Meu Deus, ninguém quer entrar no nosso grupo. Tá todo mundo morto. Errou! Tá vendo? Tá vendo? Mata, mata, mata, fuck. Ah, fodeu Ninguém aqui quer... quer... Surprise, motherfucker! Ai, que susto, filha da puta! Ai, eu tô levando! Ai, eu tô levando! O poder da, da escuridão. E morreu. Matei! Foda-se. Ai, ele tá aqui, tem uma sentinela. Meu Deus! Ah, fudeu. Eu te bala! Matou nós dois, nós dois, parece um cavalo né? Beijando-se. Assim. Ai meu Deus, eu apanho. Ah, não acredito, ele consegue matar ele e eu não consigo matar ele. Tô falando cu. Jogo filha da puta. Meu Deus, é a estratégia. Mano no cu! Meu Deus, estou morrendo muito! Ah! Meu Deus, não sei, eu tô, tô, tô, eu tô, tô, tô, tô, tô, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, eu tô fazendo a minha vida jogando, né? Mas, assim, pessoa, eu, como pessoa, eu sou muito ruim. Joga a bomba também! A granada! mano. Eu matei. Ah, não matei. Não matei. É impossível, é impossível. Meu Deus, por que eu tô na zona E? foda assim Deixa eles matar. Eles não querem kill? Vocês não querem, querem kill? Me coma que gostoso. Me coma aqui. Coma-me delicioso. Tem um tesão aqui. Deus, não joga a bomba, a bomba não quem jogou. A bomba Sai do meu corpo. Ah! Filha da puta! Filha da... Mentira, mentira. Isso foi mentira. Mentira, mentira. Eu corto, eu corto. Essas mortes aí eu vou cortar, porque essas... É porque são muito noob essas mortes, então eu corto. Eu no vídeo eu corto. Porque que caralho eu dou esse spawn? Meu Deus, estou perdido. Estou sem saber onde que estou. Ah, é aqui, pelo aqui. Por aqui. Olha, eu vou de novo. Errou! Meu Deus, que bug! Deus, como, como ele sabe? Ele tipo se assim, mirou, mirou, ele sabe que eu estou, estou aqui. Nesse lugar. <laughs> Meu Deus. espera Com licença. Bem licença, por favor. Vocês estão me atrapalhando. -me. Isso. Bom, é porque tá